<laughs> Lo siento. Hola, bienvenidos a mi canal. Ya, Juan Pablo me va a hacer la máscara con yeso. Este, son vendas y yeso. Vendas de yeso, agua y té. <laughs> el té es para pasar el rato. Y esto que es papel plástico, no sé cómo llamarlo. Esto es como film. Para no, para no decir la marca. Ah, o alusa. Sí, film es como decir confort. Que como... Claro. Así como Preparando. todo, Como a esto, ¿no? Y después tenemos que poner la parte de, acá, ¿no? Ya. <laughs> Te voy a estar con esto todo el rato. Así que no Me tuve que sacar la polera porque el compadre que me voy a manchar. Sí por seguridad. ¡Ay, está helado! ¡Qué frío! Oye, después no se me, no me voy a echar crema o algo. No se pega mi cara. con una nariz muy prominente. No, porque tenía la nariz así como grande. Eh, ¿Acá es cuando te corto el pelo? Mm. no, no, lo no, a hacer. ¡Auch! Ahora que tenía eso afuera, también lo podéis modificar. Po. Ah, claro. Podéis comprar más yeso porque mira hasta lo que queda. ¿Y lo puedo lijar? Sí. La <laughs> libertad. Sí, como, como lijarla más así. Sí, igual con una lija fina, esas como bien, porque igual se te va a pasar como a salir los pillos, Sí. Uh, eso. Eh. de hecho. Eso, te, te y la Ya. He vuelto a la vida, acabamos de terminar la máscara y aquí está. Mi nariz no es así. Porque es como una nariz de Trek. Tenemos que hacerle algunos arreglos y ya van a ver de qué se trata. Puedo mostrar mis pantuflas nuevas que me gustan mucho. Miren, son bacanas. Son muy tiernas. Son muy como clásicas. Clásicas bacán. Clásicas cool, no sé. Oh, se marcharon un poco con... Perdón por no haber subido videos estos días, pero hay cosas importantes que hacer. Los dejo con el balcón y la vista del balcón. Chao.